das war, ja. Liebe ist, was du machst, mit liebevoll machen, deine Arbeit, deine Pflicht, deine, was ist da alles, akzeptieren und äh, mhm. weitermachen, helfen, das kommt vom Leben. Wie kann ich wirklich äh, überwinde diesen Egoismus. Egoismus immer bleibt, das geht nichts weg. Manchmal ist mehr, manchmal ist weniger. Die, die, die, ist immer da. Die Liebe, manchmal wir zeigen, manchmal wir, we don't show. How is the, the, the way to, to, to feel this uh, feeling of uh, love? I mean, love? It, it comes and goes. You can't say you should feel like this or like this. There is no fixed mind on